sawona sawona sawona ma eh ngizwe i-audio yakho ikhuluma la no nomunye ubhuti eh ngiyacela man i'm not a, a citizen of zimbabwe uh, i'm a south african citizen eh mama ngiyacela kakhulu kakhulu don't mislead the people don't mislead the people into engiyikhulumayo ile eh lento yenzeke la ngihlala khona mina epinville no one was shot loya bhuti we-chairperson or yini yeleader yedudula angazange adutshulwa nakancane and abekho akekho noyi-one into yenzekile mama abantu baselisuthu yilaba batshontsha ikhebuli yibo badutshulwa ngendaba ukuthi batshontshe icable what i want to try to say there was not even one person from zimbabwe azosizana nalaba bantu please don't mislead the people ningaba mislead abantu there's no zimbabwean benze lokhu nalokhu nalokhu abantu benze batshontshe icable ipimville yonke ne-eldorado park ne-freedom park bayitshontshile ikhebula abesuthu akekho noyi-one from zimbabwe akekho